ЮНЕСКО посетили Шерванский национальный парк в Азербайджане. Гости были впечатлены проделанной в Азербайджане работой по защите окружающей среды. And the, and the old establishments, but also nature, and sharing it with us through the uh, incredible knowledge of Mr. Mustafa, the park director. So thank you very much and I'm sure I will be back to Azerbaijan. Генеральный секретарь Организации городов Всемирного наследия Денис Рикард отметил, что данная работа имеет большое значение для всех. ЮНЕСКО – это организация, занимающаяся как культурным, так и природным наследием. То, что мы видели здесь, и что делается по защите этого национального парка это все для будущих поколений. Я приехал из Канады. У нас много подобных парков, находящихся под защитой. Мы имеем достаточно большой опыт в этом вопросе. И я только могу поздравить вас с тем, что делается здесь, сказал Рикард. This time until today, again I was uh, only in the city with one trip to Galau, which was very lovely. But I was so impressed to come out into the countryside and then to find this fantastic park, this fantastic reserve, which is so very well. Bu malik olduğumuz canlı təbiət Onun o zəngin müxtəlifliyi mütləq dünya tərəfindən kəşf edilməlidir, duyulmalıdır və qorunması e, üçün müvafiq addımlar atılmalıdır. Bilirsiniz, mən ə e, əvvəldə deyim ki, Azərbaycanı biz çox sevirik. Zaten özümüzdə Azərbaycanlı, İranlı amma Azərbaycanlı bilirik. Azərbaycana mən dəfələr gəlmişəm bura gəzmək üçün. Bu dəfə e, birinci dəfədir bu milli parka gəlmişəm. Şahdağ tərəflərində, Qubada, Qusarda, oralara getmişdim qabaqca. Mənə çox qərib və gözəl gəldi. O da bu nəft quyularından burada e, bir yerdə olmaqları, bu heyvanlar falan, bunlarla e, bəlkə başqa bir yerdə olmasın demişəm. It's uh, impressive, it's really impressive. I hadn't expected to be here so much green land. I mean, when you travel here, it's all desert-like and this is just very beautiful. Um, well, I think you're starting to do that, obviously, by creating um, this area, this wetland, which is an important stopover point now for migratory birds. That's a really important step. We see an increase in gazelles here, which is a wonderful improvement. Even wolves, which all healthy ecosystems need predators and so you've got some of the natural predators in this ecosystem so that's a very good step that Azerbaijan has taken. From what was explained to us today, the population of the gazelle is improving all the time, so that's a wonderful positive story about the level of protection um, that their habitat has been restored and that poaching is declining. So that's a good story. Um, it also seems that there's some wolves in the park, which is incredible as well. So yeah, for today it was a good impression. По словам специалиста по лесам из Австралии, Вирджинии Инг, сегодня во всем мире, в частности и в Азербайджане, все больше делается для защиты окружающей среды. Создание подобных парков в Азербайджане уже является положительным результатом. Мы видим, как он стал пунктом остановки для перелетных птиц, что очень важно. Выросло количество газелей и волков, обитающих на этой территории. Это очень хорошо, что Азербайджан предпринимает подобные шаги.